ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮ በጣም እና ልጆችም የሚወዱት በጥቅል ጎመንና ካሮት ለመጠቅለያም የሚሆን ቆንጆ ቂጣ ጋግሬ ተበልቶ የማይጠገብ የስፕሪንግ ሮል አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ መጀመሪያ ለቂጣ የሚሆነውን ሊጣ ኩቻ አዘጋጃለሁ። በማቦካበት ሳህን ውስጥ ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ ትንሽ ጨው አስገብቼ በቀዝቃዛ ውሃ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ በጥብጫ አዘጋጀችዋለሁ። ለሁለት ኩባያው ዱቄት ሁለት ከግማሽ ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ለስፕሪንግ ሮሉ ከውስጥ ማደርገውን አትክልቶቹን አንድ ላይ አብስ እያዘጋጃለሁ ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌና ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ድስት ውስጥ አስገብቻ አቁላላቸዋለሁ በቂ ነው የምለውን ዘይት አስገብቼ በዘይቱ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ እየተቁላላ ያለ ሁለቱን ካሮቶች በድንች መላጫ እየላጥኩ ፈቀፍቅና ሽንኩርቱ ውስጥ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ጥቅል ጎመኑን አነስ አነስ አድርጌ ከትፌና ጥቤ ካሮቱ ላይ አድርጌ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨውና ትንሽ black pepper አስገባለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቃሪያውን በቁመቱ በስሱ ከትፌ አዘጋጀቸዋለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ አማስልና እሳቱን አጥፍቼ ከድኜ የዛው ድስቱን እዛው ምድጃው ላይ ነው የተውኩት። በድስቱ ሙቀት ደግሞ የቀረው ያልበሰለ ካለ ስንከድ ነው እስቲም ሆኖ ሙቅክ ይላል። ቂጣውን ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። መጥበሻውን ዘይት እየቀባው አስስና ከሊጡ በጭልፋ እየቆነጠርኩ በስሱ እጋግረዋለሁ። የቂጣውን ሊጥ መጀመሪያ በደንብ መትቻ አዘጋጅቸዋለሁ። መጥበሻውን በማንቀሳቀስ ሊጡ ዙሪያውን ክብ እንዲሆን አደርገዋለሁ። ሊጡ አንድ ቦታ ቁጭ እንዳይል በብሩሽ እየቀባው ዙሪያውን እኩል እንዲሆን አደርገዋለሁ። ከድኜ ለ20 ሰከንድ ነው ማበስለው። ቂጣውን በምናበስልበት ሰዓት እሳቱን በጣም ቅንስ አድርገን ነው ማብሰል ያለብን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ ጋግሬ ጨርሻለሁ። ቂጣው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በዚህ ቂጣ ሳምቡሳ መስራት እንችላለን። spring roll ኡን ወደ መጠቅለሉ ሄዳለሁ። እየጋገርኩትን ቂጣና ለ spring roll ኡ መሀል ላይ የማደርገውን ጥቅል ጎመንና ካሮት በዚህ መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። ለማጣበቂያ የተወሰነ ሊጥ አስቀርቻለሁ። ከቂጣው አንድ በአንድ እያነሳውና ካዘጋጀው ጥቅል ጎመንና ካሮት እያደረግኩ ጠቅል እያዘጋጃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። spring roll ኡን ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። ወደ መጥበሱ ይሄዳለሁ። መጥበሻው ላይ ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሙቄዋለሁ። ከ spring roll ኡ የተወሰነ አስገባና እያገላበጥኩ ጠብሼ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ስፕሪንግ ሮሎቹን የመጀመሪያውን ዙር ቆንጆ አድርጌ ጠብሼ ጨርሻለሁ። እያወጣው paper towel ላደርጋቸዋለሁ። ይህን ይመስላል የጥቅል ጎመንና ካሮት ቆንጆ የ spring roll አሰራር ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። እኛ በኤዥያን ሀትሳስ በዚህ መልኩ አቅርበን ተመግበነዋል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላሙ ቻው